лайк басқаннан неге аясыздар енді саусақтарыңыз он тонна болса да бісміллә деп көтеріп лайк басып басып жібермейсіздер ма комментарий жазып ойламаңдар мына мемлекет мына нұр үш мың бес жүз мешіт салды машалла машалла деп қуанған қазақтың бірі бізбіз қазақтарды әйтеуір жақсы болды арақтан тиді әйтті бүйтті иә мешіт құдайдың үйі жер бетіндегі мешіттің көп салынғанына қуанасың е шарапхана жезөкшехана долыхана құмархана ә, қана, жындық қана, есуас қана, жаңағы сондай қаналар солар көбейгеннен мешіт көбейсе жақсы ғой деп қуанасың бірақ біздің назарымыздағы мешіт емес қой ол елдің бәрі жақсы көретін елдің бәрі оң қырынан ойлайтын мешіт емес қой е қазақстанда бір адамға пайдалы құдай сүйінетін құдай разы болатын адам жақсы көретін бір оң прогресс бар ма қазақстанда анау айдаған есек қуған ит бармайтын бетпақдаладан бір бір кіріп шыққаның жиырма теңге болатын ақылы әжетхана салшы ақылы нұр әжетхана нұр туалет салшы сон жарты өмірің соған құжат жинауға кетесің ең соңында соған күн көсем елбасың қол қояды ұлттық қауіпсіздік қол қояды алматыдан бір гүл сататын гүл дүкен аш қанша сұмырайдың алдына барады екенсің бір оң нәрсе болмайтын балаларға мектеп жетпейтін қазақтарға оқулық жетпейтін корона келгенде қызу түсіретін дәрі жетпейтін енді міне ақша жетпейтін азық түлік жетпейтін міне міне жерде қазір керосин бензин жетпейтін барлық нәрсе тек тарықшылық аспаннан май шелпек жауса аузына майға жарымайтын аспаннан киіз жауса сорлы болып ұлтараққа жарымайтын сорлы қазақстанда қайдан келген үш мың бес жүз мешіт оны неге соны салуға біздегілер құлықты болып қалды енді ойлаңдаршы сонда бұлардың бәрі құдайшыл болып кетті ма сондай құдайдан қорқып үш мың бес жүз салды ма а е ондай болатын болса сондай болса неге бізде әділетті қоғам орнамайды сонда бұлардың бәрі мына мешіт салғызғандар соған рұқсат беріп астанада қарағандыдағы мешіттерді қарашы анау қазірет сұлтан нұр астана ана алаңқайларды қара дәу ана қаланың қақ ортасынан андай жерді атаң басына жеке кәсіпкер ала ала ма нұр кәсіпкерден басқа ешкім ала алмайды неге бұл нұр жүйе нұр мешіттерді салып нұр имамдарды тағайындап жатыр ойланыңдаршы біз мешітке қарсы емеспіз біз имамға қарсы емеспіз біз дінге қарсы емеспіз дін жақсы мешіт жақсы иә имам окей бірақ бұл жерде тура соны мына нұр фашистік жүйе халықты улайтын 3500 орталық қорып олар наркоз центр 3500 мешіт біз ойлап жүрген біз сеніп жүрген 3500 мешіт қазақстанда халықты улайтын наркоздайтын топастыққа тәрбиелейтін шүкірбайлыққа тәрбиелейтін үнсіз көнуге тәрбиелейтін көнбістікке тәрбиелейтін дәйіздікке тәрбиелейтін бүкіл жастарды нақақ соттап жатса көзіңді жұмып тәуба шүкір деп отыр дейтін аш жалаңаш қалсаң тәуба шүкір деп отыр дейтін ей мына мемлекетте неге мынандай сұмдық болып жатыр е мына байлықтың бәрі қайда мына қытайдан неге қарам деген құдай қарғаған құдай жек көретін кредитті аласыңдар е өз байлығымыз қайда деп айтудың өзіне молдалар жарамай отыр құдайдың заңы бойынша кредит харам кредиттің харамдығы туған шешесімен зина жасағаннан жаман деген ал сол кредитті қытайдан алып жатырмыз өсім неге кредит кім алып жатыр кім қол қойып жатыр өсімі қанша пайызы қанша оған қытайдың заңы бойынша кепілге қоясың кепілге нені қойды ата бабамыздың басы жатқан жерді қойып жатыр бүкіл қазақстанның ұлттық байлықтарын қойып жатыр соны молдалар неге айтпайды бірақ айтады бір көзіңді ойып алса дейді бір көзіңді ойып алса тәуба шүкірде отыра бер ашамайыңды жуып тоңқаңдай бер бір көзің бар ғой дейді ол екінші көзіңді ой болса тәуба ана бірдеңе бірдеңе радиолаға аңқу айтқан бірдеңке бірдеңке радиолаға саңқу айтқан ә, көзің болмаса күнәні де көрмейсің құлағыңмен естіп жүре бересің құлшылыққа жақсы деді деген бір хадисті дайын тауып алады ашамайын бір сипайды да сөйтіп отырасың екі көзімді дойып алса болды енді расында күнәлі нәрселерді көрмейтін болыппын көзім тыныш болды деп өзің де сеніп қаласың сөйтіп бүкіл халықты наркоздап отыр олар иә мүмкін түркиядағы үш мың бес жүз мешіт шынайы құдай разылығы үшін салынған шығар оған сенермін мүмкін тағы бір малайзиядағы ма индонезиядағы үш мың бес жүз мешіт шынайы құдайға жақындау үшін салған шығар оған сенемін бірақ қазақстанда салынған үш мың бес жүз мешіт аяқ астынан ту басты әдемі жолмен халықты имандылыққа туралыққа дұрыстыққа деп шынайы діндарлар шынайы тақуалар салған шығар бірақ соңыра салынғандардың барлығы а мынау жақсы екен мынау наркоздайтын жақсы әдіс екен мынау наркоздайтын жақсы әдіс екен деп соған бола салды соңғы кезде мешіт неге көбейіп кетті балабақша жоқ мектеп жоқ балалар үш ауысыммен төрт ауысыммен оқиды түннің бір уағында қайтады балалар мектеп салуға ақша жоқ оқулық жоқ ауырып жатқандар ғана жоқ облыстық докторқада да мрт аспабы жоқ узи жоқ емдейтін озық аспаптар жоқ сөйтіп отырып не қылған мешіт ол демек ол 3500 мың орталығы мен бұл жерде тағы қайталап айтам. мына нұр имамдар ойбай мешітке қарсы шықты мешіт анау мынау деп сала құлаш пәту оқымаңдар мешітке қарсы емеспін мешітті жақсы көремін дінге қарсы емеспін дінді жақсы көремін діндарларды жақсы көремін имамға қарсы емеспін имамдарды жақсы көремін бірақ нұр мешітке нұр имамға мен халықтың көзін жеткізгім келеді қайталап айтам, малайзия индонезиядағы мешіттер тағы басқа мұсылман еліндегі мешіттер шынайы құлшылық орталықтар шығар бірақ қазақстандағы мешіттер нұр жүйенің не мақсатпен салды неге бүкіл халықты теспей сорып қаңғыртып қаңғытып аш жалаңаш ұстап ұлын құл қызын жезөкше қылып тоздырып арқа етін арша борбай етін борша қылып мойнын ырғайдай битін торғайдай қылып жіберген осы қарақшылар неғып мешіт салып кетті себебі халықты наркоздайды халықты наркоздайды сол мақсатта салынып мен бұл жерде шынайы құдай үшін жұмыс істеп жатырмын деген тақуа құлдарды кінәлап отырған жоқпын иә олар ойлап жүр біз тақуалықпен дін таратып жатырмыз деп ойлап жатыр иә олар сөйтіп халықты дұрыстап жатырмыз деп ойлап жатыр бірақ анау ар жағындағы үлкен механизмді олар ойлап тұрған жоқ өткенде бір бауырым маған ватсап жазып тұр жариялаймын керек десе мына халық дәрет алуды да білмейді сондықтан ақырын ақырын халықты үйретсек сосын дұрыс болады дейді е атаңа нәлет сен халықты отыз жылда дәрет алуды үйретіп болмадың ба сонда мынау қытайда қорлық көріп жатқан жарты миллион қазағымыздың тақырыбын көтеру үшін істі болып сотты болып қудаланып жатырмыз сол кезде сен енді сен енді уақытша соттала тұр енді ә, қытайда жарты миллион қазақ жата тұрсын қазақстанда қытай экспансиясы ала тұрсын мен тағы бір отыз жыл қазаққа ашамай жуғанды үйретіп алайын деп от, медреседе отырасың ба е неге ақиқатшыл болмайсың неге шыншыл болмайсың е анау байы қамалған бала шағасы қамалғандарға мешіттен садақа беріңдер десем айтады біз алдымен мына медресені көбейтіп халыққа дәрет алғанды үйретіп алайық біздің халқымыз надан топас дәрет алғанның өзін білмейді дейді о атаңа нәлет құдайдың қарғысы тиген дедім сонда анау жапондар дәрет алғанды біле ма ана ақиқатшыл әділетшіл шыншыл дамыған прогрессивті бүкіл халқы бай бақауатты жапон сонда дәрет алғанды біле ма